Nous sommes fin octobre et cette sortie botanique nous donne l'occasion de visiter la grandiose calanque d'Anvaux entre Marseille et Cassis dans les Bouches du Rhône. Depuis le parking du col de la Gardiole jusqu'à la calanque d'Envaux, entourée de ses hautes falaises, nous rencontrerons beaucoup d'espèces typiquement méditerranéennes. Pistachia terebinthus. C'est le pistachier térébinthe. Contrairement au pistachier lentisque, que nous verrons plus loin, ses feuilles disparaissent en hiver. Ses fruits sont comestibles, à saveur un peu aigre. Il s'écoule des fissures de l'écorce du tronc une résine très odorante qui se solidifie à l'air. Son bois peut être brûlé en encens. Rus coriaria. Voici le vinaigrier ou sumac avec le bel effet de son feuillage rouge d'automne. Rosmarinus officinalis. C'est le romarin officinal. Avec son feuillage persistant, le romarin est cultivé dans les jardins comme plante aromatiques ou pour orner les parterres. Ces fleurs s'épanouissent toute l'année, très visitées par les abeilles, pour lesquelles il constitue une ressource de première importance dans la région méditerranéenne à cause de sa floraison abondante et continuelle. Son nectar fournit un miel dont le parfum fort mais agréable caractérise le miel méditerranéen. On l'emploie en parfumerie et pour aromatiser les jambons, la soupe, le ragoût, le lapin, le riz, mais avec parcimonie à cause de son parfum puissant. On extrait des fleurs une huile essentielle spéciale ou essence de romarin d'odeur forte et camphrée. Pistachia lentiscus. Le pistachier lentisque, ce pistachier garde ses feuilles en hiver. Il est cultivé comme arbre ornemental. Son bois est dur, il était utilisé en menuiserie ou en ébénisterie. Excellent bois de chauffage, il était également utilisé pour fabriquer des cure-dents. Mâché il avait la réputation de fortifier les gencives. On extrayait des fruits une huile claire, pouvant servir à l'éclairage, et qui, en Orient, était préférée à l'huile d'olive pour cet emploi. La résine de ce pistachier servait aussi à préparer un vernis brillant. Globularia alipum. Le bleu intense de cette globulaire a fait que cette espèce a été cultivée comme plante ornementale pour décorer les rocailles. Smilax aspera, c'est la salse pareille d'Europe. C'est une plante ligneuse, grimpante et toujours verte. À cette époque, c'est d'abord l'odeur qui embaume la garrigue qui attire l'attention avant de découvrir ses fleurs. Ces fruits rouges sont consommés par les oiseaux qui assurent leur dispersion en rejetant les graines. Les renards consomment également ces fruits qui sont considérés comme toxiques pour l'homme. C'est le fragon épineux ou petit ou. Les feuilles ne sont représentées que par des petites écailles presque non visibles. Les feuilles coriaces et piquantes que nous voyons sont en fait des tiges aplaties. Ces fruits toxiques sont rouges, gros comme une petite cerise. On utilise traditionnellement les rameaux comme décoration pour les fêtes de fin d'année, comme on le fait pour le ou ailleurs. Polypodium cambricum. Certains mâchonnaient le rhizome de ce polypode pour sa douceur et sa saveur de réglisse, d'où son nom de réglisse des bois. Un dernier virage s'ouvre sur la mer avec sa plage de galets entourée de hautes falaises. Arbutus unedo. C'est l'arbousier ou arbre aux Ses fruits fades sont comestibles. Ils servaient à la fabrication d'une eau de vie. On peut également en faire des confitures. Cultivée dans les jardins comme plante ornementale, elle craint le gel. Dans la culture forestière méridionale, L'arbousier fait partie du peuplement des maquis. Son bois, dur, homogène à grains fins, d'un travail facile, était employé, lorsque bien séché, soit par les tourneurs, soit pour la fabrication de divers objets. C'est un excellent combustible et le charbon fait avec son bois est de très bonne qualité. Ses fleurs sont visitées par les abeilles qui y récolte pendant la fin de l'automne et l'hiver un nectar bien sucré. Cette plante a la particularité de porter en même temps ses fleurs et les fruits de l'année précédente. Picridium vulgare. Ces jeunes pousses du printemps constituent une très bonne salade consommée en Provence sous le nom de cousteline. Ses racines sont comestibles. Taraxacum minimum, c'est une des espèces de pissenlit dont la détermination est souvent délicate. viscosa c'est l'inule visqueuse, espèce aromatique que l'on rencontre très souvent le long des routes pendant le mois d'octobre. Erica multiflora. C'est la bruyère multiflore, cette magnifique bruyère dont la floraison s'étale de la fin d'été jusqu'à l'hiver. l'Obularia maritima, cultivée dans les jardins pour faire des bordures et dans les rocailles. C'est une excellente plante mellifère. Depuis le belvédère d'Anvaux, la vue est magnifique sur la Calanque et plus loin, sur la falaise du Cap Canaille. Brachypodium retusum. C'est la brachypode rameuse. Cette graminée supporte particulièrement bien les milieux secs. C'est LA graminée de la garrigue, l'herbe à moutons ou baouk, capable de repousser sur les terres les plus arides, jusque dans les moindres fissures de la roche, comme ici. Ce brachypode était brouté en priorité par les moutons. Durant des siècles, et à des fins de pâturage, les bergers ont coupé les arbres, brûlé les arbustes pour favoriser l'expansion de cette herbe précieuse pour la nourriture de leurs bêtes, aboutissant à la constitution de paysages pratiquement désertiques. Les paysages grandioses de cette sortie nous ont permis de rencontrer des espèces magnifiques comme la bruyère multiflore et la globulaire, bien en fleurs en cette fin d'octobre, mais aussi les pistachiers, le romarin et l'arbousier.